おいチャンピオン様よあやらねえな何言ってんだこの野郎おい来るもん困らずだろおい誰にでも勝ってこそチャンピオンだろそれがてめえこの野郎いやあいつらとはやらないよあ知ったこっちゃねえもう一日でも長くチャンピオンでいるんだろえなぜなら俺らとやったら負けちまうからね <laughs> あいつらのやらねえ理由はそれだけだギリってんだよやるからには俺ら一発で取るからなはい 早くやらせろっておいどっちだはようかしょうかわかんないおい入っていいよ小松俺太一から聞いたんだよおめえよボスと太一に頭からゴミ箱にぶっ込まれたことあるらしいな大阪はそれの再現だ楽しみになってる Oh, you d i あ d my head, good striking. Good knee. Taka trigger, side kick, good. But you know what's no good? Eye poke, because I got you scouted. And that's how I beat you. Block the eye poke, give the eye poke, backside, one, two, three. And the same thing is gonna happen in Osaka with Kanemaru and Desperado against Rapungi 3K show and yo. You guys are just getting us awakened. We're just starting to yawn and understand that you guys want something from us. But the problem is, Show and Yo are way up here, and Suzuki-gun is way down there. You guys okay? So you try to injure us. This man's back is injured. You try to injure this man's leg. But fuck no, because they are fighting champions, okay? And in Osaka, you want a title match? No way, dame. You don't deserve a title match. Because these guys are the gold and the silver standard of professional wrestling. And you guys are unco. Yeah. 僕はね、僕はこう語るよ、あいつらさ、俺らがチャンピオンなんだよ、トップオブトップなんだよ、もっとさ、俺らに対してさ、リスペクトしなって、 ね、もっとさ下手にさタイトルやらせてくださいとかさ、ね、お願いします1回だけ挑戦させてくださいとかさ言ったらちょっとは考えるんだけどねあんな汚いやり方じゃ、うん、全然やらせてあげないよ、うん、なんだねってことでまだまだしゃっちゃいますてめえらに挑戦権はあげないよああどうしようマジ超腰痛いんだけどああ んぐらい試合できるかできないか分かんないぐらい痛いのにまあなぜ欠場しないかってチャンピオンですからそれと相手が鈴木軍腰立くても立てなくても俺は あいつらボコボコにしたいんだよだからねこのシリーズね休んでらんない腰痛くてもね鈴木軍ボコれるんだったら全シリーズ出ちゃうまあ鈴木軍せいぜい俺たちのポイスリ系をしびれさせてくれよまあしびれさせてくれたところでタイトルマッチ